натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала, каждый третий пидорас. Ведь всей огромной массы пидорасов, уродов – можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод. You. Yes. Эй, эй, эй, эй, Должен быть громоотвод. U S A A A A. там сплошные пидорасы, каждый третий пидорас. Хоу-хоу-хоу! точки зрения всех народов. каждый третий пидорас. сплошные пидорасы. Hello USA. Там сплошные пидорасы, расы, расы, расы, расы, расы, расы.